ねえねえ、ケイチくん、見て。これはおっぱいある。あ間違ったよ。いっぱい、いっぱいある。本物の変態か。いっぱい。ごめんなさい。これは日本の有名な配給だよ。ああ、してるしてるけどめんどくさいっつ。ほらほらほら、言い過ぎじゃないごめんなさい。乾杯チンチン明らかに変態だよ。ごめんなさい。ねえねえ見て、タコタコ。 キモ日本人が食べるやつなんだけどなんなんだあいつごめんなさいあー食べきれなかったすいませんお持ち帰りでいいですかやっぱマナーを習ったねなんで自分がやる高級レストランじゃないけどごめんなさい <laughs> 何か匂いがしてる なんでこんなに嗅ぎ取ってるの完全に死んだ動物の匂いって決まってるじゃん。おいおいおい、頭大丈夫ごめんなさい。バイキング食べに行こう。えー、日本でバイキングを食べるえー、知らなかった。あいつマジで殴るよ。ごめんなさい。絶対好き。食べてみて。抹茶のかき氷。うんまあ、草の味がするけど。もういいか。ゲーム中にいちゃうよ